Tchau! Ele escolheu colher para levar, né? Hum? normali. Come infine? Perché non parlo Hum? ogni altro? Ma lì ecco su Hum? gli Ehi, già! Guys, você quer dizer barulho? Hey, babe. This is the only thing that is fun around here. So come back, kiasi. I thought you were done with it. This is amazing. Hi babe. You're crying for real. Bebu na utoto hey, buda hapa ni kunoma. Mi sina utoto, ninyi ndio mmekula chips zangu, si mimi nimeambia mna takuletea zingine. Stop overreacting. Okay, babe, here are your chips. Next time, don't be like that. Bebu na utoto. Sinyi na maboys wako ndio mnanifanyia hivyo kila saa. Mimi niliwaambia mimi sitaki. Babe, I'm sorry. Willy, twende tuwatch ball. si ça c'est ici.